Hay tres métodos anestésicos para la cirugía oftalmológica. Yendo de menos a más, tenemos desde gotitas, gotas aplicadas directamente en la conjuntiva del ojo que se va a operar, la anestesia regional, que es la aplicación mediante inyección de un agente anestésico local en el espacio perivulvar, y la anestesia general, la anestesia local por gotitas la realizamos para cirugía de catarata, la cirugía de terigio, para las cirugías de glaucoma, cirugías de eh, vitrio y de retina, desprendimiento retiniano o de hemorragia eh, intraocular, realizamos con anestesia local perivulvar y la anestesia general dejamos para los pacientes que tienen alguna imposibilidad física de mantenerse acostados en niños y eh, eh, pacientes que no van a ser colaboradores. Las cirugías de, de extravismo y las cirugías de trauma ocular, con perforación ocular o fractura de, de órbita, la realizamos con anestesia general, con el paciente completamente dormido.